Hier. Das Feuer ist tabu, meine Freunde, oder? Der Sattel war schon brüllend warm, der Dude. Mhm. Ich geh mal nuckeln. Fuck, net erwischt. Nein, das ist não Kann man den Roma machen? Jo, Alter. Entweder unten halb reinkrallen oder. Wenn ihr brennt, einfach schnell weg. Ich bin weg. <laughs> Schau auf erledigt. Nice! Was, ich will Damage den Jungen runter? Ja, ja. Alter, Alter. Sind jetzt beide gestorben? Ich bin ein D. Ich bin ein C, Alter, dafür das C. Gold, ich bin Silber, nur Gold, Philipp. Digga! Schaden? Na gut. Schaden sind zum Orgel gut. Ich bin die Axt so legendär. Eben nur eine Haut gekriegt gesamt. Ja, weil wir eine angeschabbelt haben. Alter.